وما ما نصدق انه رح نسمع خبر فلسطين بلا ما تكون شيرين موجوده على الشاشه نحن اليوم ببيروت امام مبنى الاسكوا لتوجيه رساله الى الامم المتحده للتحقيق آه، الفوري بجريمه اغتيال شيرين ابو عاقله الزميله الصحفيه الفلسطينيه من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين اليوم اليوم كلنا فقنا على خبر اغتيال آه، الشهيدة شيرين أبو عاقلة زميلتنا بفلسطين عم نقول اغتيال لأنه العملية صارت هي قنص آه، بالراس رغم أنه شيرين كانت لابسة الدرعة والخوذة وكان عليهم علامة الصحافة أضعف الإيمان اللي نحن عم نحاول نعمله هلا اليوم هو أول شيء عم نوجه تحية لشيرين ولن يسكت لا الصوت الفلسطيني ولا الصوت الصحافي ولا الصوت العربي المناهض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهج ضد الفلسطينيين